Қазақстанда мықты кәсіпкер болу мүмкіндігі шектелген. Бұл факт. Мықты болсаң жоғарыда көкелермен бөлсесің. Келіспесең аяқтан шалып құлатады, кәсібіңді төңкере салады, немесе өртеп жібереді. Мен Бекқожа Гүлмира, ә, Астана қаласының тұрғынымын, өзім көп балалы анамын. 2018 жылы осындай февраль айында қақаған 40 градус аязда ә, нұр отанда сәбетхан апайымыздың отырғанын көрдім сол күні кеңседе ма кеңседе иә кеңесарыдағы ә, республикалық ә, нұр отанда отырғанын көрдім и сол күні ә, кеште бірге шықтық та кетіп қалдық тағы бір екі күннен кейін тағы ә, сол нұр отанға барсам советхан апайымыз тағы да отыр сосын э, енді кеше отыр бүгін отыр сосын апай не жағдай не болды деп э, сұрасам бұл кісінің жаңағы кәсібін тартып алған өте жағдайы қиын жағдайда қақаған аязда үстінде жаңағы осенний пальтеменен өте қиналып кеткен өзі жаңағы ішерге бір жұмадай болған баратын жері де жоқ тамақ та ішпеген екен содан сол күні ілестіріп алып асханаға барып тамақ беріп шәйін беріп сосын ә, бұл кісіге айттым мен енді бүгінше сіз мешітке барып келіңіз сосын ә, э, хабарласамын сізге дедім бір ә, э, енді жолын көмегін табармыз деп сөйтіп ол кісіні мешітке жіберсем сосын енді хабарласып звондасам тәте қайдасыз не қылдыңыз мешітке кірдіңіз ба кіргізді ма деп сөйтсем жоқ мешітке кіріп едім қондырмады қолыма бір жеті жүз теңге ақшаны беріп барып кетіңіз деп шығарып жіберді сол өзінің жаңағы қолы да ауырып жүреді қолында жаңа бір көп қағаздармен қолында жаңағы сумкасы да бар бұл кісінің сонымен қазір енді сол мешіттен ә, бір қыз бала әйтеуір көріп қалып үйіне бүгінше қондыруға алып баратыр деді сосын жарайды жақсы дедім енді бүгінше сіз қоныңыз ертең кездесейік деп содан келесі күні ә, советхан хабарласып кездесіп ә, кафеге барып шай суымызды ішіп сосын осы астана қаласында ғалия кеңесқыз деген апайым бар еді өзі ақылшым араласып тұрам э, ол да осы советқар ападай зейнеттегі апа еді мен енді өзім үйіме алып келе қояйын десем өзім квартира жалдап тұрам э, кішкентай ғана бір бөлмеде тұратын болғасын жаңағы апайыма өтініш қылдым осындай осындай жағдай өте жағдайда қиын жағдайда осы қыстың қағаған несінде үстіндегі киімі де жұпыны осындай осындай деп сосын апайым жақсы әкеле ғой кел деп содан апай советхан апай екеуміз банямызға барып киімдерімізді ауыстырып сөйтіп осы э, гәлі апайға алып келдім енді 18-ден бері қарай осы э, гәлі апайдың қасында иә, моральный да материальный да көмек беріп қолдау көрсетіп жүр енді ол э, гәлі апайға да көп көп рахмет танымайтын ә, білмейтін кісіні осындай қазақи кемпейілдігіменен адамгершілігіменен осылай үйіне қамқорлап осы уақытқа дейін алды сосын енді 2020 жылдары мен кішкене енді өнемен апайға салмақ сала бермейік деп өзім үйіме шақырып советхан апайды сөйтіп кішкене қамқорлап сөйтіп жүрген уақытта E, e, hmm. жаңағы пенсиясында ала алмайды черный спискада ма әйтеуір бұғаттап тастаған иә бұғаттап тастаған ешқандай жаңағы қолында қарат да жоқ қиналып жүрді енді кішкене жаңағыдай сондай e, иманы бар адамгершілігі бар адамдарға хабарласып әйтеуір осы кішкене көмек беріп қолдаған адамдар да болды енді бір жүріп тұруына тиын тебенменен ол кісілердің бәріне де рахмет айтамын енді қандай адам болса да енді өзіміздің қазақстан азаматы ғой бұл кісі деген өзі үлкен кісі сосын енді жаңағы ағамызда алматыдағы бұл кісінің шалы өзі пенсияға да шықпаған екен бірақ жақындап қалған атақты суретші атақты мүсінші өнер адамдары соны естігенде менің де жүрегім елжіреп бұл адамдар деген қазақтың құндылығын қазақи құндылықтарды сақтап жүрген адамдар бұлар опырмай не бұлар осындай біздің үкіметімізден бір қолдау көрмей неге осындай болып қалды деп жүрегім елжіреп осы уақытқа дейін қолдап енді қолымнан келгенше қол бастап келем содан жаңағы қаражат жағынан да қиын ағайға да жаңағы көбіне апайдың айтуыменен э, э, мүсін жаңағы облыстың болсын ауданның болсын жаңағы керегіне мүсіндер нелер жасатады да бірақ э, бәлемін деп суммасын айтқанмен соңына келгенде жаңағы бір бес алты мың болып қалып ол бес алты мыңды да ала алмай қинап қалатын апай үнемі айтып жүреді жаңағы ұлттық осы құндылықтарымыздың ескермей еленбей сондай қалған өнемен айтып отырады сосын ә, енді мен айттым да енді осының соңында ә, жүргенменен де бірақ қаражат керек не керек ағайды біз осы жаққа алдыртайық иә бір жерге садикке күзетші болсақ күзетші қылып қойсақ та әйтеуір кішкене э, жаңағы сізге жүріп тұруыңызға неңізге әйтеуір қаражат болады мен өзім бір бөлме тауып берейін сол бөлмеде ағай екеуің тұрыңыз қолымнан келгенше мен көмек берейін өзім және бір етте жұмыс жасап жүргенмін әйтеуір етің бар қазың бар қартаң бар әйтеуір ауыстырып бала шағамның ауысынан қолдап солай тұрып кетсеңіздер әйтеуір жасшыға бір рет болар мен жазға дейін әйтеуір қолдайын деп сөйтіп ағайды шақырып отырғанбыз міне енді ағай ертең келеді қарсылап аламыз деп отырған күні қаралы қайғылы жағдайды таңда бірінші маған хабарласты ә, осындай осындай кісі сіздің қасыңызда ма телефон сізге кім телефон соқты сонда мчстан телефон соқты мчстан телефон соғып осы кісінің үйі өртеніп кетті үйінде кімдер болған қандай адамдар болған біз анықтап біле алмай сол жаңағы сәбитхан деген апайдың телефон нөмірін бересіз ба білесіз ба деп сондай деді сосын ол ағаймен түннен сағат он он жарымда тоғыз жарым онның шамасында кешке шай ішіп отырғанымызда апай ағаймен сөйлесті ең соңғы рет иә иә соңғы рет сөйлесті сол кезде бәрі нормально мен де сөйлестім телефондап иә аға келіңіз жезде деп иә жезде біз көрейік келіңіз қарсылап аламыз үй дайын деп солай сөйлестік енді таңертең сағат сегіз тоғыздың шамасында сол жаңағы мчстан хабарласты ғой не деп осындай үй өртеніп кетіп жатыр жаңағы кісінің үйінің ішінде қандай қандай адамдар болды соны біле алмай кімдер болды деп содан апайды оятып жүгіріп жатқан тәтенім ойбай үйде кім бар еді кімдер бар еді сондай үй өртенді деп жатыр деп бұл кісі айтты келіндер жаңағы келін бала неге кетті деді ата анасының туған күні болып сол жаққа кетті де шалым ғана болған деп сөйдеді сол апайдың енді соңғы рет сөйлескені сол тоғыз жарым онның шамасында кешкі ас ішіп отырғанда солай ертеңгі күні келетін болып балтабай аға іште қалғанын сол уақытта айтпады иә бірден айтқан жоқ қой яғни ішінде кім барын әлі анықтағанымыз жоқ деп бірақ үйдің өртенгенін жайған таңертең айтқанда иә үйде нақты кім бар екенін білмейміз деді сол қанша адам бар кімдер бар таппай жатырық деп сөйтеді жаңағы үйдің адамдарын в таппай жатырық деді ә, қызы бар міне қызы тұр деді қасымызда ә, бірақ үйдің ішінде кімдер бар кім бар қанша адам өртеніп кетті қанша адам тірі әлі ешқандай ақпарат жоқ ә, таппай жатырық деді енді одан кейін ә, жаңа апайды киіндіріп алып самолетке ұшырып жіберейін деп таксимен кетіп бара жатырып жолда қанша рет жаңағы мчсқа звондап кім бар екен не бар ағай табылды ма деп неткенімде в общем жауап бермеді не біз ештеңе айта алмаймыз біз жауап бере алмаймыз сосын хабарласамыз тұра тұрыңыз тұра тұрыңызбенен сосын біраздан кейін аэропортқа жеткенше балтабай ағайдың өзінің қызы звондап мамама хабар беріңіз папам жоқ деді папам жоқ үйде кім бар екен деп едім үйде жаңғыз папам болған екен папамды тапты папам жоқ деп солай хабар берді мен енді бар білгенім естігенім көргенім сол осы уақытқа дейін ал содан кейін аға іште қалып қойғанын сіз үйге барып бірақ ақ білдіңіз ба сонда үйге барып бір ақ білдім енді іште қалып қойғанын енді кейіннен кім енді сабыр бер сабыр бер деп маған гүлмира сабырлық танытты мен сездім сездім бірақ балалар бар ма екен балалар бар ма екен деп балаларды сұрай бердім сөйтсем анау келін бармын бармын деп сөйтеді әлгі кәусар бар ма бар бар дейді енді екі балам бар екеніне көңілімді тоқ қылдым енді балаларым қалыпты ғой деп себебі мама сіз үйдесіз ба мама үйдесіз ба дей берді ғой бұлар иә, бірінші иә. мен үйде мен кетіп қалды екен деп иә, ойлады жалған ақпарат беріп тұр ғой ол жақтан да сіз үйде деп қуаныш звондады сіз үйдесіз ба деп әлия звондады сіз үйдесіз ба деп сонда барлығы звондасқанда мамам үйде деп айтқан жаңағы жалған ақпарат берген не пошташы мамам үйде екен деген мен осы жерден күмәндімін неге ол ақпарат беріп үйге келтірмеудің әрекетін жасады келін мен соған таңғаламын себебі ертең кететінін біледі келін де енді жас абысының үйіне бір күн қона салайыншы деді сол почташының аты жөнін білесіз ба кім екенін аты жөнін білмеймін телефон нөмірін бағана барып тауып алсақ іздеп иә соның телефон нөмірін мен айтқан жоқпын дейді ол мен сөйлестім айтқан жоқпын сонда да өзімен бет бет сөйлесу керек бұл жерде сол иә, иә. телефонын неге поштаға қосып алып сөйлесуі де мүмкін басқа біреу сонда ол кім сөйлесті сол уақытта енді ол өте құпия бұл жерде ол ұялы байланыс па әлде қалалық телефон ба ол ұялы байланысы ұялы байланыс иә ұялы байланысында сонда кім қай жақтан звондады соны ол сол пошта бөлімінің қызметтік нөмірі болуы да мүмкін қызметтік нөмір болғанда ана пошташының нөмірі пошташының нөмірі Я осы это мое я не звонила Ага. бірақ шығыпты сол нөмір бірақ сол нөмір шығыпты нет я не звонила у меня рука же не деді хат деді сонда бұл хатты қалай апарып берді иә маман келді деп қалай айтты мен соған әлі күмәндімін орыс па екен қазақ па екен пошташы пошташы орыс орыс э, э, сонда советхан тәте жаңа сізге мысалы э, сіз самолеттен түстіңіз бірден үйге бардыңыз сіз үйге барғанда үй уже өртеніп болды иә а сол жерде сіз жаңағы ішкі істер министрі жаңағы қызметкерлер болды ма полициялар жаңағы тексерушілер ол мен барғанша ешкім жоқ ешкім жоқ уже тарап кеткен бәрі тарап кеткен мен екі деп ешкім жоқ сосын сен сіз белгілі бір орындарға бардыңыз ба жаңағы әлде олар өздері келді ме сізге жоқ мен ешкім келген де жоқ ешкімге барған да жоқ енді ол мысалы үй өртенді оқиға орын алды ол бір жерге тіркелу керек қой тіркелді ма ол ана еңбекші ауданының несіне тіркелген тіркелген олар э, кәдімгідей э, тексерген э, және де бұлар не, независимый еще тексерген иә, независимый иә, иә. эксперт жасаған сонда бұлар тек қана жаңағы тоқтан кетті деп ақпарат берген ал енді тоқтан кетсе бұл кішкене арақ деген ал енді ол арақ ішті десе ана жерде рюмкалар тұрса соның бәрін неге экспертизаға алмайды бұл шок болып 100% процент күйіп кетті дейді шок болды дейді шок болса бұл э, бірден жүрек жарылып кетеді не тоқтап қалады иә. олай емес бұл демалғанын э, экспертиза көрсетіп тұр бір сонда бұл кісі тірі болған сонда менің күмәнім бұл суретші ұйықтамайды өзінің суреттері бар түсте кешке содан кейін кеш бата түн жарымда салатын төрт түрлі сурет салып жатқан өзі төрт түрлі светпенен қазір өртеніп кеткен үйдің орнын не істеп жатсыздар ол сол бойынша тұр тұр ма әлі сол мен жолай алмаймын ештеңе істеген жоқпыз солай тұр енді жер сіздердікі ғой жер біздікі енді тұр өртеніп кеткен үйді сырып тастап басқа үй сияқты енді оған өзімнің ішіп жеуіме әрең қаражат иә бірақ маған халық рахмет көмектесіп кішкене анау кинотеатрдың артындағы баламның үйі ана екі опекундағы балам бар сол тастап кеткем себебі мен сол кезде қастандық жасайтынын біліп былтырғы жылғы он тоғызыншы жылғы отызыншы ноябрьде облыстың ішкі департаментіне маған қастандық жасалуы мүмкін маған қамқор керек мегін сондай не болып жатыр менде сондай күмән бар деп жазып кеткен соны еңбекшазақ ауданына да жазған. сонда былтыр отызыншы июньде жазған күмәнімді күмәнімді жиырма тоғызыншы не күні өртеп жіберіп отыр сонда менің күмәнім бұл болғаны бір рет ұрып кетті анау театрдың артында тұрған кезде содан кейін мен оны жайған жоқпын ол намыстанды айтпай ақ қойшы бұл тірі қалдым ғой ештеңе жоқ жоғалса телефон жоғалған шығар деді де қойды сонда артқа үйді өлтіріп кетеді деп тастап кеттік но тастап кеттік ол бишіктердің алқаштардың үйі болып қалды енді сол үйді акимат төбесін ашып есік салып терезе салып берді болды паровой құрып берді акимат деп айтпаймын акимат қамқор болғанмен жаңағы қаражатты халық берді жаңағы кәсіпкерлер берді енді соның ішінде олар екі ай солай жасады мен екі ай олар көмек бергеннен кейін мен ары қарай іші қап қара бойынша өзімнің қобалжыған үйім бойынша қобалжып қалғаннан кейін мен тіршілігім бар ғой тіршілік етуім керек қой неге мен қарап отыруым керек деп ішіне ремонт жасатқыздым қарызға белшемнен батып тұр соңына дейін күресемін қанатымды қайырып жүрегімді айырып кетсе де әділдікке жетемін дейді сәбетхан апа